Good morning. Sì, anche sì, uh, qui è mezzogiorno e quindi già è pomeriggio. Quindi direi che è più pomeriggio. Mister, master, maestro? O semplicemente... Oh, semplicemente David Lynch. It's uh, March 7, 2022 and it's a Monday here in Naples. Uh, cloudy morning, uh, middle morning but more, more cloudy morning. It is still right now uh, 50 Fahrenheit around 10 Celsius. And this means that uh, è quella giornata veramente, veramente, veramente, veramente fredda, come in questi giorni, in questo periodo, ma come sempre eh, invito sempre a vedere il mio video sul freddo che ho fatto lo scorso dicembre per capire quali sono le due pratiche che utilizzo per cercare non di vincerlo, perché è impossibile, ma quantomeno di combattere il freddo. E questa è una cosa che dirò fino a sopraggiungere la primavera. E questa è una cosa che dirò fino a sopraggiungere la primavera. Per quanto concerne il video sui pensieri, come sempre, dall'inizio anno lo faccio separato da questo, quindi se vi interessa, occhio. Anyway, I see and you all just see from the window. non dico it seems that uh, eh, this afternoon perché, perché ormai già è pomeriggio, per cui uh, sono comunque, credo si mantengano questi gradi qui, 50 Fahrenheit, 10 Celsius, but um, as, you, as, you, just see, c'è un, un, sole che infatti non, non, mi fa neanche vedere bene, però non proprio those beautiful blue skies in Golden Sunshine perché ci sono molte più nuvole che lo coprono che un cielo azzurro, quindi una via di mezzo, ma comunque sempre meglio del cielo totalmente nuvoloso, però comunque credo che tra qualche ora questo annuvolerà ancora di più, per cui sì, penso si mantenga così. Said this, so, from the mythical window with the color of the curtain, certo non sublime, che tempera una via di mezzo, ma comunque bella, anche grazie all'inquadratura, and it's a green roller shooter behind me, on the top, not visible and in fact in the shot. And finally, from my mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG 625 Eva, great day, all the people, follow the channel, riporsi un saluto davvero a tutti, nel caso ci vediamo al video sui pensieri, o a domani.